हेलो गुड मर्निङ साथीहरू नमस्कार सबैजनालाई म चाहिँ आज विराटनगर आएको छु विराटनगर पनि एकदमै भिडभाड काठमाडौँ जत्तिकै नै भइसकेछ पर देखिएको चाहिँ भाडबाटै नि सुपर मार्केट प्रचण्डको लगानी भनेर पनि भन्छन् सबैजनाले होइन त्यो आधिकारिक चाहिँ थाहा छैन के हो बाटो चाहिँ जे होस् विराटनगरमा एकदम ठुलो बनाएको छ अहिले एकापट्टि तिन लाइन अर्कोपट्टि तिन लाइन छ लाइनको बाटो आफ्नो आफ्नो वान वेमा एकदमै राम्रो लाग्छ है विराटनगर अहिले मलाई घाटबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज म चाहिँ सानो कामले विराटनगर आएको थिएँ होइन विराटनगरको लगभग मैले काम सिध्याएँ अब काम सकेर एकछिनमा फर्किन्छु म शनि मन्दिरभन्दा अलिकति अगाडि मेरो अलिकति सानो काम छ म त्यो काम सकेर फर्किन्छु आज विराटनगरबाट पछाडि अब कति धेरै क्राउड रहेछ यार यहाँ त एकदमै हो हल्ला भिडाभिड मान्छेहरू सबैजना आफ्नो काममा एकदमै बिजी भइरहेको अवस्था साथीहरू होली पनि लागिसक्यो है अब होलीको टिसर्टहरू दामी दामी आउनु थालेछ अगाडि रहेको चाहिँ भाटबटी हो भाटबटी नै सुपर मार्केट इटरीमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इटरीमा छ रे म पनि गएको छैन होइन ओहो हाम्रो होलीको टी सर्टमा पनि बालेन्साको फोटो पो आयो त ल दामी दामी कति पर्छ दाइ यो टी सर्टको एक सय पचास देख्न सक्नुहुन्छ ह्याप्पी होली नेपालको झन्डा भएको बालेन शाहको फोटो ओहो एकदम राम्रो लाग्यो है ल ल भालेन दाजुले जे होस् हाम्रो नेपालमा तल्का मचाइराख्नु भएको छ होइन भालेन शाहले चाहिँ जे होस् होइन आफ्नो रेट चाहिँ होइन काम पनि राम्रो गराएको छ एकदम राम्रो भालेन शाहको काम राम्रो लाग्छ तपाईँलाई धेरै राम्रो काठमाडौँमा अहिले राजीनामा दिन लगाइरहेका छन् अरे बालन शाहलाई काम गर्ने मान्छेलाई त्यही त हो नि होइन सबैजनाले अब लात तान्ने हो नेपाल कहिले विकास हुँदैन भनेर हालिरहेछ बालन शाहले अब के हो है म तपाईँहरूलाई भाडवाटेनी पनि हल्का कस्तो रहेछ यसो हेर्नु पऱ्यो होइन यहाँनिर बाटो काट्ने ठाउँ चाहिँ अब के जताबाट काटे पनि हुने रहेछ एकदम एकदम विराटनगर लास्टै बाटो काट्न पनि एकदमै मलाई त समस्या पो भयो त नगरपालिका फोहोरको गाडी आएको रहेछ फेरि यति बेलै ल यो चाहिँ भाग घटे नि है देख्न सक्नुहुन्छ ल भाडबाट नि हाम्रो भाडबाट नि त दामी रहेछ त यहाँको त ल यहाँ चाहिँ फिल्म हेर्नुहुन्छ भने एकदम फिल्मको टिकट काट्ने ठाउँ पनि रहेछ यो टिकट काट्ने ठाउँ हो फिल्मको पर्सि के अरे लाग्दैछ नि एउटा टु पोइन्ट जिरो छड्के कति कति बजे छ मलाई एकचोटि सो देखाउनु न टिकट बुकिङ खुल्लु खुल्ला भइसकेको हो हजुर खुल्ला भइसकेको छ नौ बजी छ छक्का बजार चार हजुर साढे नौमा छ दुई पोइन्ट जिरो छड्के भनेको बिहान हजुर भनेको बिहान पैँतालिसमा छ छक्का बजार पछाडि दुई पन्ध्र पाँच पैँतालिस र आठ पैँतालिसमा छ बेलुकासम्म अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाह्र बजी छ छड्के साढे नौदेखि लिएर बाह्र बजी र पाँच पन्ध्र साढे सात ए मलाई एउटा पाँच पन्ध्र र मर्निङ चाहिँ साढे नौ बजी छ दुई पोइन्ट जिरो कि चाहिँ यो अनलाइन पनि काट्न मिल्छ होइन अनलाइन हुन्छ ल म एकचोटि अनलाइन ट्राई गर्छु नि त है अनलाइन टिकट काट्दा डिस्काउन्ट हुने व्यवस्था त छैन नि के के हुन्छ मेम्बर बनाएर हजुरले टिकट लिनुभयो भने हुन्छ हजुरले मेम्बर बन्नको लागि किराफेस सिनेमा थिएटर डाउनलोड गर्नु होला त्यसमा दुइटै यसमा सेम रजिस्टर गरेर मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ उसले मेम्बर बनिसकेपछि तिन हजारसम्मको टिकट दिनुभयो भने टिकट फ्री पाउनुहुन्छ हुन्छ हस् थ्याङ्क यू है thank you for the information ल यहाँ चाहिँ आइसक्रिम खाने ठाउँ रहेछ एकदम होलीको रङहरू पनि आइसकेछ किन्नलाई बजारमा है ल रि लिफ्ट पनि रहेछ है म लिफ्ट चट्ट चढ्नु पऱ्यो लिफ्ट नचढेको धेरै भयो होइन ल आफै बस्ती बोल्दो रहेछ हेऱ्यो त यो चाहिँ विराटनगरमा रहेको भाटबाटै नि सुपर मार्केट हो है तपाईँहरूलाई चाहिने सामानहरू किन्न आउन सक्नुहुन्छ है ल फिल्म हेर्ने ठाउँ यहाँ माथि एकदम रमाइलो लाग्यो है मलाई ल लिफ्टमा जाने भयो लिफ्ट पनि रहेछ होइन म चाहिँ माथि यो भर्याङमै चढ्न मजा लाग्यो होइन म चाहिँ एकदम माथिसम्म पुगेर आउनु पऱ्यो यो माथिसम्म जान्छ नि त होइन भर्याङ ल यो भर्याङ चढ्न चाहिँ पैसा लाग्दैन है साथीहरू फ्रीमा आएर तपाईँहरू चढ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट बाहिरको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ माथिबाट त मिल्यो भने म माथिबाट गएर होइन विराटनगर कत्रो छ कस्तो छ भनेर म हल्का देखाउने कोसिस गर्छु है अहिले चाहिँ बिहान भएर होला भाटभाटीमा खासै मान्छेहरूको चलफल भइरहेको छ होइन यहाँ त गीत बजिरहेको रहेछ तपाईँहरूलाई पनि के के चाहिन्छ होइन चट्टा र लुगा खानेकुरा गिफ्ट आइटमहरू होलीको टी सर्ट दामी दामी टी सर्टहरू आइरहेको छ ल अब यताबाट माथिबाट माथिबाटदेखि निकाल्यो है सिस्टर यहाँ माथि गएर विराटनगर यसो हेर्न मिल्ने ठाउँ छ त कहाँ सोध्ने हो त्यो चाहिँ योभन्दा माथि ल म चाहिँ एकचोटि ट्राई पऱ्यो है माथिबाट दिनुभयो भने म माथि सबै विराटनगर एकदम काठमाडौँभन्दा पनि भिडाभिड भइसक्यो ल यहाँबाट पनि हल्का देखिँदो रहेछ म चाहिँ कति चौथो तलामा आइसकेँ म एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ खालि लिफ्टमा भर्याङमा मात्रै हिँडेर हुँदैन ए फिल्म हेर्ने चाहिँ यहाँबाट रहेछ ल फुलबारी सेल्फी भन्ने लागिरहेको रहेछ के छ यहाँ माथि हजुर हजुर होइन म चाहिँ माथि गएर होइन हल्का यो मेरो युट्युब च्यानल छ कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति देखाइदिउँ भनेर हो कि त्यो धेरैजनाले भनिराख्नु भएको थियो क्या विराटनगर पत्र छ भनेर त्यही भएर हुन्छ कि किनभने अब यस्तो माथि पनि कहाँनिर ए हुन्छ हुन्छ लगाउँदै हुनुहुन्छ है अब मिल्यो भने चाहिँ म देखाउँछु मिलेन भने चाहिँ अब गाइजहरू छड्के दुई भन्ने फिल्म लाग्दैछ नेक्स्ट चेन्ज कहिलेदेखि भने मा फागुन उन्नाइस गतेदेखि अनि सेल्फी भन्ने चाहिँ अक्षय कुमारको सेल्फी भन्ने चाहिँ लागिरहेको रहेछ है साथीहरू